Caribbean Flamingo i wyglądają ładnie tak są naprawdę śliczne kolor taki łososiowy Tampa Bush, Bush's Garden, Florida i Caribbean Flamingos Być może podobne zobaczysz w naszym wrocławskim zoo.